السلام علیکم دوستوں ویلکم چینل نیوز اسلام آباد میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج یہاں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں چینل میں نئی سے نئی اپڈیٹ نوٹیفیکیشن جاننے کے لیے نیوز کے بارے میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آج ہم کو آپ کو بتائیں گے آرمی چیف کن کمر جوید باجوہ کی مدت لازمت میں توسیع تین سال کی توسیع کر دی گئی ہے یہ بہت ہی ابھی ابھی فریش نیوز ملی ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی ہے ان کی ملازمت کی مدت تین برس یعنی فل ٹرم کی توسیع کی گئی ہے وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع کا فیصلہ خطے میں سپورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع کی خبر کئی ماہ سے گردش میں چل رہی تھی تو لہذا اب یاد لہذا جنرل قمر جوید باجوہ نے فوج کی کمان نومبر دو ہزار سولہ میں سنبھالی تھی انہیں اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے فوج کی سربراہی کے لیے تعینات کیا تھا جنرل باجوہ کو فوج کی کمان جنرل راہی شریف سے منتقل ہوئی تھی تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم عمران وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری کا اعلامیہ اگرچہ جنرل باجوہ کو رواں سال برس نومبر میں ریٹائر ہونا تھا لیکن ان کی مدت ملازمت میں تو سی کا اعلان ریٹائرمنٹ سے دو ماہ پہلے ہی کر دیا گیا ہے تو دوستو دیکھ کر ہی سی کی اسی طرح کی نئی سے نئی اپڈیٹ سبسکرائب کریں لائک کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تھینک یو